Türkiyənin qardaş ölkəsi hansıdır deyə bir sorğu keçirtdi. Bəs Azərbaycanın qardaş ölkəsi hansıdır? Türkiyə ya Rusiya? Bu sualla Bakı sakinlərinə müraciət etdik. Biz Türkiyənin. Türkiyə, bəli, bəli. Bəli, Türkiyə, bəli. <laughs> o bəlkə də hökumət adamlarına yaxındır. Həm cəmaatdan ötəri Türkiyədir. Salamlayıram. E, ola bilər yuxarıda oturanlar üçün e, Rusiya əl verir. Amma bizim üçün yalnız Türkiyə. Türkiyə. Türkiyədə sorğu keçirdiblər. Türklər bu sorğuya belə cavab verir ki, Azərbaycana qardaş ölkə biz Rusiyanı görürük. Sizcə nə üçün belə düşünürlər? Ola bilər 10% e, deyə bilər. Məncə qalan faizi 90% Azərbaycan adını çəkər. Türkiyə deyilmi? Türkiyə. Pakistan. Pakistan. Azərbaycanın qardaş ölkə hansıdır? Türkiyə. Hansıdır? Nə bilim. Siz hansını görürsünüz qardaş ölkə kimi? Valla bilmirəm. Bilmirsiniz. Hə? Azərbaycanın qardaş ölkə hansıdır? Türkiyə. Türkiyəni görürsüz. Bəli. Türkiyədə sorğu zamanı, sorgu zamanı Türk vətəndaşları Azərbaycana kardeş ülke kimi Rusiyanı görüb. Sizce nə üçün? Rusiyanı görüb. Yəqin elədir ki, elə görüb. Hə, bəlkə də elə öz məsləhətlərinə deyil mi? Ama Bunu sizin fikrincə? Türkiyə, Azərbaycan. Türkiye. Türkiyə. Hı -hı. Karşı. Qardaş ölkə hansıdır? Azərbaycanın kardeş ülke. Türkiyə. Türkiyədə sorğu keş ediblər. Bəli. Türk vətəndaşları Azərbaycana qardaş ölkə kimi Rusiyanı görüb. Sizcə nə üçün? Onların öz fikirləri doladısın ki, olanmaz, yalan məlumat olar. Çünki Türkün dostu Türkdür. Ona görə də mən özüm müəllim işləyirəm, buna öz başımla cavab verirəm. Ona görə ki, bizi bu dəqiqə müdafiə edən Türkdür. Türk ona görə deyir, iki dövlət Bir millət, iki dövlət. Qardaş ölkə kimsiz haranı görürsüz Azərbaycanı? Bizə qardaş ölkə, hansı ölkə bizi çox istəyir, biz də onu qardaş kimi hesab edirik. Hansı ölkə istəyir? Bizə elə Türkiyədən başqa istəyir istəmir. Canım Türkiyə.